Hola, chámome Ángela e neste agora suspendes ti a desaprender como editar un vídeo. Espero que vos guste. O programa do que vamos falar hoxe vai ser OpenShot. É un programa de libre de libre usuario que podes instalar no teu ordenador de maneira gratis. E pois en, é legal, non é pirateado e podelo ter en calqueira ordenador menos en Mac. Para descargar OpenShot o que tendes que facer é buscar OpenShot en internet Cando o busquedes aparecerá vos un link co cousiño en verde que verifica que é a página oficial e eh, unha vez que entredes arriba aparece o botón de descargar dadeslle e vos que eh, hai un instalador para Windows clicades aí en descarga S en descargar S unha vez descargado clicades Nel e xa eh, comezará o proceso de instalación. Eu neste caso non o teño que instalar porque xa o teño instalado no meu ordenador. Como podedes ver, teño aquí uns vídeos dun traballo anterior que fixen e, eh, bueno, vamos traballar sobre eles. Como vedes, fun a archivos para buscar diferentes archivos e arrastralos hacia a zona onde están a multimedia para poder poñela no vídeo. E, e bueno, arrastrei imaxes, e música, que esta música non se podería poñer en vídeos de YouTube porque saltaría o copyright. Agora vou vos enseñar como cortar nun vídeo eh, Dándolle a tixeira esa que estou marcando Colledes e dadeslle, e pulsades na parte que queredes cortar E cortad, e dadeslle, clicades e vedes como se fai un corte Logo volvedeslle dar a tixeira para que se desactive Clicades na parte que cortastedes e davos a opción de eliminar parte que vamos facer vai separar o vídeo do audio. Para iso o que vamos facer vai ser clicar no botón dereito do ratón pulsando o vídeo e dará, daráche diferentes opcións. Nunha delas ponche separar audio. Clicas aí e aparece clip único e clip múltiples. Dadeslle a clip múltiples e apareceráche en varias pistas os, os diferentes audios e o vídeos por separado. O que vou facer neste vídeo vai ser separar o audio e eliminar ese audio para poder meterlle unha música. Temos que arrastrar a canción hacia a pista de audio e poñela aí. O que sí hai que volver a separar o vídeo do audio para eliminar o, o que a foto que aparece na canción e o que aparece no audio. O seguinte que vos vou enseñar vai ser como eh, meter unha foto dentro dun vídeo poñela a vez que o vídeo. Entonces, o que vou facer vai ser coller unha foto dos meus archivos, arrastrala ao, a onde está a multimedia e... O seguinte que vos vou enseñar vai ser como eh, meter unha foto dentro dun vídeo, poñela a vez que o vídeo. Entonces, o que vou facer vai ser coller unha foto dos meus archivos, arrastrala ao, a onde está a multimedia e... Para poñer a foto en riba do vídeo, o único que temos que é facer é arrastrar a foto. Arrastrar a foto a, a en riba do, do clip do vídeo, que onde queremos poñela, e podes editala como un clip normal, cortala ou agrandala, e despois se si queredes eh, poñela noutra posición, non aí no medio, como estou facendo eu vades a, a barra que temos ao lado eh, donde estou eu movendo e podedes cambiar o tamaño e, e donde colocalo. podemos poñer a foto ao pasar ao vídeo. Se si queremos facer eso, simplemente arrastramos a foto ao, ao, la, ao carón do vídeo. Cando o vídeo se acabe, pois poñémolo ao lado e... Eh, E pois xa estaría. Bueno, espero que este vídeo vos servira de algo, que aprenderades a editar un vídeo básico, aínda que sea si tendes que facer algunha explicación e mandala por vídeo en Classroom, pois si seguides estes pasos podedes facer un vídeo sencillo e rápido. E recordades, cargade OpenShot que é unha aplicación moi boa e gratuita e non é pirateada. água.